En chaque rencontre, il y a une opportunité de s'enrichir mutuellement. Éloignez le stéréotype et les étiquettes sociales, les préjugés de la tradition populaire. Joie dans le défi de la synchronisation sur la même fréquence en appréciant l'aventure, l'aventure d'être un au lieu d'être deux. animés avec cette chanson. Valeur précieuse du moment, instant qui ne sera jamais rendu tel quel. Possibilité pour la synergie, symbiose d'âme mesure de la vie. Attendrie avec l'amour, séduite par la passion. Bénéfice troqué, échange, qui dans l'absolu reviendra. que maintenant. Jamais de la vie ne se répétera.